нерсенин салмагы дайыма эле туруктуу мааниге ээ эмес ал нерсе жайгашкан шартына жараша өзгөрүшү мүмкүн эгерде лифт бир калыпта көтөрүлсө же түшсө анда нерсенин салмагы гүл оордук күчүнө барабар лифт ылдамдануу менен өйдө көтөрүлө баштаганда гүлдүн салмагы өсүп оордук күчүнөн чоң болуп жатат лифттин ылдамдануу багыты тескери болгондо нерсенин салмагы азаят да оордук күчүнөн азыраак болот лифт эркин түшө баштаганда гүл тирөөч менен өз ара аракеттенбестен абада калкып бараткандай көрүнөт бул нерсенин салмаксыздык абалы нерсенин салмагы нөлгө барабар